Merhaba JT Squad'ımıza tekrar hoş, geldiniz. Evet bugün Turopya. Toropya. Tor. Toropya. Tor yapıyor ama Europya. Europa. Bilmiyorum ya. Türkiye'de 10 en... Espri mi? Yok espri değil. <laughs> Ah, tamam. <laughs> Türkiye'de en iyi 10 yerler ziyaret için ya da Bak, bak. Bir yer anlıyor musunuz? Yani davet etmek, davet etmek. Turist olarak gitmek için. Hadi. <laughs> evet. evet arkadaşlar lütfen abone ol. Videoyu paylaş. Videoyu paylaş. Biz Instagram takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Evet. Instagram'da takip edebilirsiniz ve videoya girelim. İzmir. İzmir. Antalya olacak. İzmir. İzmir. Kapadokya with cities steeped in history, amazing... Lütfen. Bir dakika. Kafamdan. Çok tembelim. <laughs> Yo sen otur. evet. Evet. amazing beaches and a beautiful countryside, a visit to Turkey promises an enchanted vacation. Diverse offerings, such as the ancient ruins of Ephesus to the luxury beach resorts along the Aegean Sea, will enthrall and captivate hmm, even the most jaded traveler. Istanbul, once the capital of the Byzantine and Ottoman empires, features prominently in most travel plans, but there are many more great destinations. Here's a look at the best places to visit in Turkey. Istanbul! Istanbul! Evet. Oo yemek ye. sandwich. sandviç. Oh, eh. Kokoreç. Etli sandwich. Ay, Wow. Denize ah. bak ya. Çok çok güzel Çok güzelsin yani. Good. Burasındayız. Fight Club. Bir bir bir bir. Birbirleriyle. Bir, bir, bir, bir. Tam bir dakika ya yerlerin... Ha tamam. <laughs> Sakin ol. Yani sadece gösteriyorlar. Şey ismi falan koymuyorlar. Pamukkale. Aa Pamukkale. Biliyorum. Biliyorum. O zaman ah, orada Allah Allah espri geliyor. <laughs> ah. orada ka kale kaleci olmalı ya. bak ama yemin ederim bak <laughs> ben ciddiyim yani gerçekten. Ka sen, pa sen no, sen no cid, evet bak Pamukkale kaleci evet kaleci kaleci olması olması lazım yani kurt topları kuturmak Arkadaşlar kurtarmak için mantıklı mı? nasıl yani? a sedimentary rock deposited by <laughs> water with a very high mineral content from the hot springs. Ooh. People have bathed in its pools for thousands of years. Mm. The ancient Greek city of Ooh. Hierapolis was built on top of the hot springs by the thousands of years. The ancient Greek city of Hierapolis was built on top of the hot springs by the kings of Pergamon. The ruins of the baths yeah. and other Greek monuments can still be seen at the site. This is so... tuz, tuz değil ya. Oo şey var. Manastır, manastır. Manastır. Arum? Ee, amfiteyata. Amfiteyatro gibi. Burada savaş böyle yani kavga ediyorlar. şey gibi. Uh, Spartakos. Spartakos. Spartakos. Spartakos. Ne oluyor lan? <laughs> Ya yürü ya yürü. Oha olmaz. Number 9, Mardin. Perched Mardin! Overlooking the plains of Mesopotamia in southeastern Turkey, Mardin is one of the oldest settlements in the region. Mardin is best known for its old... Eski. Eski. Eskiri city of sandstone buildings that cascade down the hill. The maze of meandering streets in the Old City leads visitors along terraced houses, mosques, churches, and mansions. Many boutique hotels fashioned from the charming old buildings have opened in recent years, along with a few upmarket hotels. Ya gerçekten Geç. bir şey Jim. buraya yani turist olarak gelmeyebilir. evet. Doğru. Yani çünkü biraz e, sıkıcı olabilir yani. Of Yok course. ondan Sıkıcı değil olan. ya. Evet. Ondan değil. Yani böyle Olacak. eee, Olacak. It will be. olabilir. Sık, sıkıcı olacak. olabilir. Sıkıcı olacak. Yani bunu neredeyse her gün böyle bir şeyler görüyorum zaten. Hı, hı aynen. Kıbrıs'ta bazı It yerler doesn't var matter. It böyle. is this every time. Hmm. Yani o yüzden- Mabursa'da var. Yani çünkü bizim bizim okulumuz şey <laughs> gezi gidince yani aynı yere götürüyorlar bizi ya neden? Ya her zaman aynı şey görüyoruz her zaman. Kardeşim Kıbrıs çok küçük. Hmm, hmm. Small. Neyse gem, gem, gemiyle Türkiye'ye gidebiliriz. <laughs> Bir dakika anlamadım neden bunu gösteriyorlar? No impressed. Ama bazı turistler var ya yani böyle bir hmm. şeyler sev, sev, hmm. sevecekler Belki yani. biz yani böyle bir şeyler çok alıştık. Evet çok alıştık bunlara yani Kıbrıs'ta her, her yerde var zaten. So yüzden. Hmm. Number eight, Konya. Oh, Oo, Konya'dan gidelim, Konya'dan kaldı. Konya prospered as a capital city under the rule of the Seljuk dynasty in the 12th and 13th centuries. Today, buildings from that era can still be admired, such as the Aladdin Mosque ha, and the ruins of the Seljuk Aladdin Palace. Mosque. Konya Aladdin Cami. Yeah, al anlamadım ya. Aladdin. Anlamadım, anlamadım. ben ağlıyor muyum acaba ya? Aladdin Jami. Ah, ah. Aladdin Jami. Aladdin Mosque. Such Aladdin as the Aladdin Mosque and the ruins Aladdin. of the oh, Palace. Konya oh, oh, was also the home of the Persian theologian and Sufi mystic Seljuk Palace. Konya was also the home of the Persian theologian and Sufi mystic Rumi. His mausoleum is a must-see sight in Konya. Rumi's followers founded an order known as the Whirling Dervishes due to their religious ceremonies in which they spin around and around on the left foot while wearing white billowing gowns. yes, sol ayakla. Ad geliyor, ad geliyor, ad geliyor. Geldi. Geldi, geldi, geldi. İki. Reklam. <coughs> Reklam Number 7. Antalya. Nestled among beautiful... Benim şehrim. Sevim. Ama neden Sevim. 7. numara? Çünkü çünkü İzmir, İzmir var, Kapadokya var. İstanbul ama Antalya var, İzmir'den var. daha güzel. Yani İzmir'den daha, <laughs> İzmir'den daha güzel ama Antalya yani daha güzel şeyler var. Budur. Ama, ama kızmaya gerek yok. Yani, yani. Atatürk <laughs> bile söyledi yani. Atatürk bile söyledi. Tamam. Antalya dünyadaki, dünyadaki en ama, iyi ama, ama, ama sakin, evet. Sakin en güzel. Sorry, sorry, sorry. Turkish Riviera on the Mediterranean coastline unfolds <laughs> a vibrant city, welcoming tourists with numerous bars and restaurants. Spectacular ha, evet evet evet biri bana söyledi. Biri bana söyledi. Yani Antalya Kıbrıs gibi zaten. Gemiler falan, limanlar falan var. Evet. the city with gorgeous beaches and lush green mountains dotted with ancient scenery frames. Alpet. <laughs> Gerçekten Kıbrıs gibi. Kıbrıs gibi. Sen Ama nasıl her gördün ya? Türkiye'de her berde her yerde abet var ya. Ali <laughs> Arkadaşlar çok abi <laughs> şimdi çok... lütfen JT'ye söyleyebilir misiniz geçmiş olsun diye. Geçmiş olsun. Çünkü biz de anlamıyoruz ne kızıyor. yani Alper diyor. Alper her yerde Türkiye'de var. Alper benim arkadaşım ama. Alper sen manyaksın. tamam. with gorgeous beaches Manzara. and lush Manzara. mountains dotted with ancient ruins. Manzara. From swimming and sailing to mountain climbing and sightseeing, Antalya offers something Ooh. for everyone. söylemişti şey var diye. Hmm. balıkların ev. A walk around the old quarter offers a step back into the city's ancient past with views of the old city walls, Roman gates, and maze-like streets. Ama geçen videoda neden böyle bir şey göstermediler bize? Geçen videomuzda. Nasıl yani? Diğer videomuzda geçen videomuzda neden böyle bir şey göstermediler? Cedi kesiyor. çok <laughs> çok kesiyor. Number 6 Edirne. Edirne şey şey en yakın ya, Karadeniz'in yanında kuzeyde. Oo. Evet evet evet. Sen çok biliyorsun. Bak kafa, kafamda şey var ya. The Ottoman Empire and their mesquite past is visible everywhere as fantastic ah. old imperial buildings, palaces and mosques are scattered around. The Selimier Mosque, for instance, is a must-see in this delightful city, and the Old Quarter is lovely to wander around. Due to its strategic location and its proximity to Greece and Bulgaria, Edirne has a European feel about it, and there is lots oh. of delicious cuisine on offer. A great time to visit is in summer, when the traditional oil wrestling festival takes place. Çünkü yarışma. Yarışma, competition. Ha. Oo akşamda çok Oha bitti mi? Antalya <laughs> çok daha güzel. Neden 6. numara daha o zaman? Bana do. Bana. Antalya daha güzel bence. ya. Sidhe, a major Side, port in ancient Greece and Side. occupied by Alexander the Great in the 4th century. A major port in ancient Greece and occupied by Alexander the Great in the 4th century Ama BC. bence Cetsi bir şey bir şey söyleyeceğim. Hadi söyle. Yani sadece güzel güzele göre değil. Yani şey neler var şey yani turist var ya neler görebilir Oo. ya da nereye gidebilir. Tamam ne için Şey, on- güreş için eline gideceğim. Bak sen kendine göre öyle diyeceksin. Bak diğer süsler var ya. Allah Allah. <laughs> diğer e, diğer süsler var. <laughs> Steve, Sidey today is a picturesque town of classic ruins and modern-day resorts overlooking sandy white beaches. Located on a small peninsula, Sidey hmm. O zaman Sude... Ah! Dur dur bir dakika bir dakika. O zaman Sude Sidey'den geldi. Ah. fantastic dining and nightlife. Its star attraction is an excavated site of ancient Hellenistic and Roman ruins that include the remnants of a colossal amphitheater and various hmm. temples. Featuring narrow streets and attractive gardens, the charming town of Sisal offers many restaurants. Whoa, güzel ya. Ben uzaktan bu hep Kıbrıs Kıbrıs kimse hiç kimse hiç kimse Quincy Kıbrıs Quincy Kıbrıs Ah, escape, escape beach. Bak yeter artık. Yeter. Tamam mı? Number 4. Bodrum. Located Bodrum. in the southern Aegean Bodrum, region of Turkey, Bodrum. Bodrum was once home to the mausoleum, Bodrum. one of the seven wonders of the ancient... Bak, e, Bodrum. Bo, bo, buraya gelsem hepsi sıkılacağım galiba, bilmiyorum. Bodrum değil mi? <laughs> Neden espri? Aa esprilerinden gelecektim bıktım. Lütfen kendime, kendime söz verdim yani espri yapmayacağım diye. Ama yine yapıyorum ya. Its intriguing ruins, stunning beaches, and cliff-top resorts attract people from all over the world. No visit to Bodrum would be complete without seeing Bodrum Castle. Built in 1402 by the Knights of Sultan, oh it now operates as a museum. She um, she um, Mehmet Sultan. Was it Mehmet? Mehmet Sultan, Fatih Sultan. Yeah. Fatih Sultan, Fatih Sultan. Yeah, yeah, yeah. On Bodrum's eastern side, tourists will find a beautiful beach overlooking brilliant blue water. On the western side of town is the marina, shops, and restaurants. Amfiteyata her, her Türkiye'de çok var. Ha. Thank you. Thank you. Ama Antalya daha güzel. Bir dakika anlamıyorum. Gerçekten. Umarım Kapadokya olması olması lazım ya. Number three. Ephesus. Europe's most complete ah. classical metropolis, Ephesus is Bak sadece sadece eski eski eski şeyler koyuyorlar burada. O zaman e, eski şehir olması lazım. Ama bir dakika Türkiye bur buradan buradan daha güzel ya. Ne oluyor? <laughs> site located in Aegean Turkey. By the first century BC, Ephesus was one of the largest cities in all of the Roman Empire, boasting one of the seven wonders of the ancient world, the Temple of Artemis. The ruins of Ephesus <laughs> are well preserved, making it one of Turkey's most popular tourist attractions. Its attractions include the massive theater, the Temple of Hadrian, and the magnificent library. Its attractions include the massive theater. Greek. Hmm, the language. Hmm, that's the Temple of Hadrian, and the magnificent library, a two-story structure that was built to house more than 12,000 scrolls. böyle bir şey var. Famagusa'da böyle bir şey var. Hadi ya ikinci ikinci numara. So you have to say this in English. I have to say this in English. I think this is about tourists, old tourists, not about the young ones. You as a person, you cannot visit all this. Asla. Old, yeah, you understand. So I think that's why I can never. I will just go to yeah. Istanbul, Antalya, Ankara, İzmir. Ne diyor? Belki bu yani yaşlılar için mhm. yani genç olan benim gibi mhm. yani Gidemem, buraya gidemeyiz neden yani. geleceğim yani. Mhm. Yani şeyler var. Aa, yani roller coaster var yani nereye buraya gelecek. Antalya roller coaster senin bebek misin? Sen Aa, sen hangi sen coaster- aa aa Hayır. aa. Sorry özür dilerim. O, za- o zaman <laughs> JC Brian gel. <laughs> o Brian, o Brian gel. tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam tamam. Tamam özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Çok yaşlı hissediyorum. <laughs> Neyse e, arkadaşlar yani Antalya, İstanbul falan. İzmir var. Oraya gidecek. Kizler Kapadokya. var. Kapadokya. Yani. Ha, sen ne dedin? Kizler var. Evet. Quincy ah, öyle dedi. <laughs> tamam gördüm yani. Nasıl varsa yani bu kadar. Başka ne var? Bu kadar yani. ya number two ya. Number two ya. Kapa Kapadokya. Kapadokya. Bak bak Kapadokya. Bak sana Kapadokya dedim. dedim. Sen Kapadokya değil diyorsun. Kapadokya değil. Evet, Kapadokya değil. <laughs> In central Antalya, Cappadocia is best known for its fairy tale landscape of unusual balloon, formations resembling chimneys, cones, and pinnacles. Natural processes such as ancient volcanic eruptions and erosion have all sculpted these odd formations over the ages. Thousands of years ago, mankind added remarkable touches to the landscape by carving out houses, churches, and underground cities from the soft Eskişehir. senin adın Eskişehir olmalı. some of the caves in the region are actually hotels and cater to tourists. Balon nerede ama? Bir evet şey, ya şey balonlar şey göstermiyor ya. Bu, ki bu video kim hazırlandı ya? <laughs> Sadece balonlar için Kap Kapadokya geleceğim. Yani balonlar yoksa gelemem ya. evet. Bu İzmir nerede? İstanbul nerede? Son İstanbul, İstanbul olması lazım. Olacak. Son İzmir. No. Yeah! Yeah, man. See, man. Damn. This is what makes it beautiful. <laughs> Yeah. Gerçekten bu Kapadokya güleş, güzelleştiriyor gerçekten. Evet. Number one, Istanbul. Istanbul. Once serving as the capital of the Ottoman and Byzantine empires, Istanbul today is the largest city in Turkey. Kardeşim İzmir'de hiç sadece deniz var. Ama bana ne? Güzel kızlar var. Ehe. Yani. Ya, nasıl yani? Yani. Deniz deniz denizler de var değil mi? Evet. İzmir'de. Yani turistler Çok fazla deniz. turistler Türkiye e, kızlar için geliyorlar. Olabilir. Olabilir. Ee, <laughs> mesela, yani, mesela yani senin gibi turistler değiller. bir dakika senin gibi turistler değiller. Bunlar nerede beyinli, beyinli, akilli. Beyinsiz mi? Evet. <laughs> Bunlar beyinli turistler. Attractions include the Hagia Sophia, that's been a Greek Orthodox Christian basilica, then an imperial include the Hagia Sophia, that's been a Greek Orthodox Christian basilica, then an imperial mosque, and now a oh. museum, and the 15th century Topkapi Palace, also a museum today. Get in a little oh, shopping sorry. at the Grand Bazaar. This is not a mosque. but It's a museum. Oh! Then an imperial and now a museum, and the 15th century Topkapi Palace, oh. also a museum today. Get in a little shopping at the Grand Bazaar that's has been in operation since 1461. Mutlaka. Burası şey... S5 Sorry sorry sorry. Burası Ka- Karikoy mu? Yoksa... Başka koy. Oh nice. hatırlar diyor. Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum ya. İstanbul'da sadece cami ve bazar mı var? <laughs> Ah, Allah. Başka kutu yok. Özür dileriz arkadaşlar. Çünkü Bayılalı İstanbul daha güzel. İstanbul'dan daha güzel. Hı hı. Ve yani be, ya gerçekten ya sinirlendim arkadaşlar özür dilerim. Bu ne ya? Neyse. <clears throat> özür dileriz arkadaşlar. Yani bu komple Türkiye'ye göstermedi. <laughs> Ama e, lütfen, lütfen, lütfen onun için dislike atma. <laughs> <laughs> Ama Evet abone ol lütfen. Videoyu paylaş. Instagram takip edebilirsiniz. Yorum ee, yazabilirsiniz ve